Vivo siempre involucrado en esto El player completo, de deco, let's go Son más David Guetta que lo que te hablan de gueto No ponen teca, quieren vuelto y el rap de sustento Casi ni peco en ese mundito de rap no quepo Picando underlines de North Face en el chaleco Ghostface me trajo el elemento Hoy lo manifiesto Te dejo skills como a Brasil, Román y Crespo bajas al rancho, mami compró los bizcochos Derrocho gestos de ansiedad y no compro con pastillas Me la bajo con tres porros y pongo ay vainilla Mis armas brillan y a la pay le compré zapatillas Hay pa' milla, para costillar a la parrilla Que estoy ganado astilla y nunca mordí una costilla De la fábrica al estudio, tonos ocho millas Otros por la taquilla venden hasta la rosquilla Y el tiro le salió mal de dos de mantequilla hay que verlo sentado desde mi silla Raperos se borraron como escritos en la orilla, no Donde se mancha no se pilla, bicho te pilla Termino figura y cadivo Villa Fiebre amarilla, oro detrás de la ventanilla En mi porro Ricky maravilla, los muertos no chillan Hoy todo Nike, Line y Marvel, no salgo en camilla Un practicante del slam, quizá tu pesadilla De esto no como pero encuentro el mundo que papi te ponía podo Pierdo más hojas que mi planta las tardes que podo Te con la de Italia, le puse el codo Vino añejado, cada año lo mejoro Perros viejos los ignoro, mudo, ciego y sordo oh. De barra no papeamos, pero estamos gordos Allá están esperando el tren y no es para estar a gordo